Shalom shalom peuple de Dieu napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu ya nga mama na bino Emi Mabons nazwi mpenza souci ya kopartage lisolo oyo na bana nyonso ya Nzambe a propos ya makambo ezolekela biso na nzela ya Facebook Peuple de Dieu, soki ozui message oyo, kobomba yango te, partage yango penza na bandeko. Eza histoire vraie oyo esalami na mboka ya Luanda, Angola. Eza na mwa ndeko moko ya mwasi azalaki kofanda na baninga na ye et à partir ya Facebook aye kokuta aye kosala connaissance na jeune garçon, jeune garçon wana azo vivre na Europe. Ba ba ba continuer ko vivre na garçon nde basololaka na ba Facebook. Alors que garçon wana a oblige ye azwa ndaku ya ye moko po abanda kofanda, a separer ye na ba amis na ye. Eye kosala que apesi ye mbongo, atindeli ye ba mbongo nionso po akoka kozwa ndaku. Jeune fille wana azwi ndaku pe a oblige ye que a oblige ye que ndaku wana afandaka yango na mutu te, azalaka kaka ye moko. Makambo nini ezalaki ko se passer entre bango mibale Bakomaki na dialogue na bango nde bazalaki kosolola à partir ya Facebook, bakomaki ko passer ba rapports sexuels na bango na nzela ya telephone. Et après, le mec aye kosepela vraiment kobala mwana mwasi wana, alobi na ye asepeli a dopter ye, nde aye kotinda mbongo ya dot mpe atindi famille na ye na niveau ya Congo mpo bakoka kosala dot ya mwana mwasi oyo. Na Congo basali dot et baye kosala que programme mpo basala mariage religieux na bango à partir ya Luanda awa. Mobali ayebisi mwasi atindeli ye mbongo a traite passeport na billet po après mariage na bango nde bako voyager ensemble po bakende ko vivre na Europe. Makambo nini eye ko se passer? Mwana mwasi ndenge abandaki ko vivre tomoni toyebi ba histoire ya vie ya poto vie eza vraiment difficile. Mais mobali atindelaki ye ba 1500 dollars ba 2000 dollars po mwana mwasi wana a vivre. Mwana mwasi wana azalaki ko debrouiller vie na ye heure azalaki ye moko A partir ya ba mbongo bazalaki kotindela ye, alingaki lisusu koteka te, akomaki kozwa dejà mbongo ebele. Mwana mobali abandi kosala ba demarches, atindeli mwasi mbongo, mwasi asombi biloko nionso ya mariage, atindi voile, tout, apesi ye mbongo, asombi ba alliances, makambo nionso, bakangi date na bango ya mariage, parce que biso wana na Luanda ba mariages na biso elekaka mingi vendredi. Mobali ayebisi mwasi ngai moko nazoya nakokoma mercredi mpo tofanda mwa moke pendant deux jours ezala na kati ya mariage na biso eh ndenge mobali asali ba makambu na ye aye ayebisi mwasi te yo ndenge oko preparer mpo o nga na arrive na nga ndenge oko preparer il faut olambela nga il faut nalia tout ça tout ça mais eza na bato bakoya kozwa nga à partir ya aeroport Mwasi afandi, mobali aye. A dejà invitaki ba vizinha na ye, ba voisins nde biso tobenga awa ba vizinha. Ba voisins dejà bayebi ke mobali oyo abali voisin na bango azouta poto azoya. Mobali abeti porte, afongoli, mwasi ayambi mobali. Makambo nini esalami? Baninga oyo bazozela mobali, bazomona mobali te mais mwana mwasi azomona mobali ne kaka ye moko. ye moko ayebisi baninga te boye kosalue mobali na nga boye na boye baninga bazomona mobali te baye kocomprendre ke ndeko na bango akomi na problème ya mutu bazwi ye bamemi epa basala nzambe mpo ti bakota ye na mobali na ndako mwasi azosolola azolobaloba kaka ye moko baninga bazomona ke mutu azolobaloba kaka ye moko mobali oyo azoloba aza te bakutani na bamemi ye na eglise epa basala nzambe basala nzambe babondeli Nde à partir ya kobondela mwana mwasi abandi ko confesser nde abandi kobeta lisolo oyo bomoni ngai nazobetela bino na nzela ya radio abandi kobeta lisolo ya makambo nyonso nde nabandaki banda na ebandeli mwana mwasi wana ekomi vendredi ndenge nzambe aye korevele basali na nzambe que eh ekomi vendredi mukolo oyo batiaki date na bango ya mariage nde mwana mwasi wana aye kokufa na kati ya ba prière nzambe aye ko revele basali ne ke mwana mobali wana aza mutu deja akufa aza mutu ya monde ya molili donc role na ye ekomi akoti na banzela ba facebook kolinga basi ko propose basi soki azui yo abandi ko passe no ba rapport andimi sikoyo abala yo ndenge akobala wana eza deja ke asombi vie na yo po okufa Yango lika, lisolo oyo epesi mpasi eza histoire vraie oyo esalami na mboka na biso awa na Luanda. Soki oke na Bario na Shikwanza okoyoka lisolo oyo mwana mwasi andaki koteka tombola na Shikwanza. Na moment oyo tozobeta lisolo nzoto na ye eza na morgue ya Cajuer hopital na biso general ya awa ya l'etat. Mwana mwasi wana il faut ba enterrer ye vie na ye esili. Esali pasi surtout na biso ba mama kobeta lisolo na ba ndeko bana nzambe tokeba na ba Facebook monde ekomi mabe diable esi atelemi akomi ko detruire vie ya batu akomi kobebisa vie ya ba jeune fille a cause ya ba realite a cause ya ba problème oyo ezokoma na ba vie na biso diable akomi ko profiter conseil na lingi napesa vie bamemaka malembe Vie bamemaka yango mbangu te mutu mususu akoki koya na vie no akomi kopesa yo oyebi te Pona nini azopesa yo interet nini eza na kopesa yo wana toteya bana na biso tolakisa bango nzela ya nzambe bana biso batambola na molimo ya nzambe parce que mutu atambolaka na molimo ya nzambe molimo na nzambe ako revele yo likambo ya mabe oyo ezoya liboso pe loboko ya nzambe ekozala likolo ya bana nionso ya nzambe Yo moto oyo ozui message oyo ekokomela yo, kobomba yango te, partager yango na ba ndeko nionso mpo bakoka koyeba misala ya molili ndenge ekomi kosalama na ba nzela ya ba Facebook, ba vie ya batu ezobeba ebele. Soki message oyo ekomi na ndaku na yo, kobomba te, partager yango ata na 20 personnes, partager yango ata na 10 personnes mpo bakoka ko beneficier lisolo oyo na partager na bino na tongo ya lelo. Que Dieu vous benisse.